apa, 哎哎哎哎哎哎哎，大家听阿婆播。Hi guys, Assalamualaikum Ok, seperti yang korang dapat lihat Depan korang ni, aku ada beli Happy Meal MACD Untuk mainan yang minggu kedua McDonald's Play Set Ok, seperti yang korang dapat depan ni Minggu ni ada patty grill machine dan juga Spinning menu cash register mes mesin duit ni dengan untuk drill peti dia. Ni tapi untuk nanti lah kita akan makan dulu baru kita unboxing, okey? Dengan budak kecil ini. Hari-hari tanya, Nena nak dapat video, Nena nak buat video. A few moments later. Okay, hi guys. Ah, ini rasa lah kita unboxing makanannya. Tapi kita akan makan semua ni. Sebab kalau makan, kita akan makan saja. Kita nak unbox mainan kan? Yes. Okay, berani tak sabar kan nak makan? Yes. Kita ada ayam goreng spicy, kita ada chicken burger Macam biasa nugget untuk budak ni Dan juga jagung dan juga fries untuk budak ini, okay? Yes! Nugget Baca doa Tapi tak lagi sudu, kita ambil je lah sudu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa Amin Okay, dah tak sabar You want eat jagung? Corn? Corn Yes Nah, pegang sendiri pula pegang. Ni kita letak tepi dulu. Ni pun kita letak tepi <laughs> dulu. Dah sejuk. Panaskan. Dah, sesak, sesak eh, dia makan. Sesak. Ram lah, ram. Kita makan yang goreng mek dia. lawa tak lawa. Tak Eh dah makan naga. Wow. Tak ajak Nina eh main makan saja eh, eh, eh, eh. Ni cuci mana? Lah. Yes. Ni cuci dia. Yes. Ini nak kau ya. Yes. Ni ayam Nina. Ayam Nina. Lah. Ha, ah, buat macam tu ha. Ha. Sini. Bangun leh. Ha, ah, macam tu. Ni jagung ya ya. Ni jagung ni nah. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Tengah kena stop kan nanti ya. Panjang ni Dia dia tengok mak dia Mak dia kat sebelah ni Yang pasti bukan aku mak dia Ni ayam ni nak. Tu oh, nugget dia ya. Oh, fish ni nak. Fish. This is chicken. Yes. Oh, ya. Orang nak tengok buka mainan bukan main, tengok main makanan. Okey. Kita makan satu je. feather. Ah, so Mm. Mm. Mm. Simpan boleh? Jangan nangis. kipas. Apa nak gabe? Jaga kau Nah, Nugget tu tak nak dah kau. Macam kat simpan terus ambil. Simpan. Saya makan tengah buka mainan, okey? 12 seconds later. Untuk mainan minggu ni kita ada ni cash machine dengan grill patty grill. Ni ni kita akan buka. Okey, buka ni dekat sana. Mhm. Ni. Ni mesin dia. Mulanya kita akan buka mesin ni dulu. Dia ada mesin ni dan juga punya kad. Okey, eh, sabar ya, ya Ni dia punya mesin. Nampak ha, ini dia punya kad. Okey, ada kad. Okey. Okay, eh, kita akan masukkan macam ni. Mana tempat masukkan ya? Hei, eh, hei, hei, hei. Hmm, buka masuk ke hari tu. Ya, ya, ya. Kak dia nak, tak sabarlah tengah nak tunjuk ni. Kak dia, oh ini. Slide tepi ni. Ha. pak Slide. Okay. patut tu dia terbuka lah nampak. Ah, uh, woo, magic. Kita slide tepi ni kat dia. Oh, terbuka. Dia ni ada duit dia lah. Ni duit dia. Ha, duit. Duit kertas. Ni duitnya. Dapat kat budak ni. Sekejap dia koya. Duitnya untuk letak dalam ni lah. Bila kita ni. Ha, letak dalam ni. Macam tu. Kau. Ni boleh tekan-tekan. Ha, menu-menu. Tekan menu. Sabar-sabar dulu tengah buat. Ya Allah. Nanti main lah. Ha, susah lah orang ni. And then Ni jangan jangan koyak jangan koyak ni. Next one kita punya grill patty. Grill patty ada Ya, ya jatuh pa. Letak sini mainan tu. Letak dulu nanti main. Tak habis buat video lagi, sabar. Ni dia punya grill patty. Ni dia punya hmm, eh, pemang nyudi tak tahulah nak sebut. Okay, masukkan kat sini. Dia kau masukkan Eh, eh, eh Tak jadi apa pun pakcik Kata Adalah pelekat dia juga ni ha Pelekat untuk lekat kat, dekat sini Sabar Uh. Uh. Okay Kat sini lekat macam ni Ni lekat macam ni untuk menunjukkan dia dah ni belum masak Ni dah masak Belum masak dah Dah masak Tapi Apa tak function pun Ni ha. Ni belum masak Bentuk dia macam ni Ni belum masak Nampak Tapi ah, ha. Bila kau letak macam tu Dia jadi basah hmm, Tapi kenapa Kena buat sendiri Ya ya sabar lah Tengah tunjuk lagi <laughs> Eh punya manual ha, Macam tu Ni yang kau kena Pusingkan sendiri Untuk dia belum masak tu Macam ni Lepas bila kau cucuk Baru dah masak Inilah dia dua mainan tu Minggu ini ya Yaya Itu saja video aku untuk kali ini Mainan dia memang menarik lah untuk minggu ni Kalau korang nak korang kena cepat ha, Dua hari pertama je aku rasa Lepas tu dah habis dah Siapa cepat dia dapat ha, Macam tu lah apa terima kasih pada yang sudah sudi menonton video ini <laughs> Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe Bagi yang belum subscribe channel aku Itu saja See you guys di next video Bye bye Nah, siapa nak cut bank MACD? Ambil, ambil, ambil. Bye.